За бүгдний энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За битгий нураа төсөл маань бол яг 10 цуврал подкастыг залуучуудад гэр бүлүүдэд зориулж хийхээр бид нар бол төлөвлөд байна. Тэгээд энэ 10 цувралдаа болохоор ер нь энэ төслийн хүрээд бид нар нэг 5 сэдвийг л залуучуудад энэ гэр бүлүүдэд ойлгуулчих гэдэг хичээгээд байгаа. За яагаад энэ 5 сэдвийг сонгож авсан бэ гэхээр одоо Наранбаатар э, сэтгэл зүйч маань бол яг энэ гэр бүлийн одоо энэ тал дээр зөвлөгөө өгөө сүүлийн 11 жил ажиллахад ер нь бол одоо Наранбаатар дээр салыг салгаад өгөөч гэж орж ирж байгаа одоо хосуудын дийлийнх нь яг энэ таван сэдвийн хүрээнд л салах гэж орж ирээд байна. Тэгэхээр ядаж бүгдээ энэ тавыг л ойлгуулчих юм бол энэ гэр бүл салалт алга болно гэж одоо бүр октоос алга болно гэж хэлэхгүй гэхдээ багасах болов гэж найдаж байна гэж хэлсэн байгаа. Тэгээ тэр таван сэдвийн хүрээнд 10 ширхэг подкаст гарах юм аа. Тэгээ тэр тавын хамгийн ихнийх нь бол ерөөсө зөгцөл гэдэг юм сэтв байгаад байгаа. Тэр хосууд ер нь бие биендээ цогцож амьдрна. Цогцохын тулд бид нар яг юу хэрэгтэй юм? Аа дээрэс нь бид нар цогцохын тулд өөрөөсөө юуг золиослох хэрэгтэй гэдэг тал дээр одоо гэр бүлийн хүрээнд дөрүлээ ярилцъя гэж бодож байна. Тий. За тэгээд э, одоо миний хажууд жүжигчин одноо сууж байна. За дээрэс нь манай сэлэнгээ мэн сууж байна. За даваа далаа сууж байна. За миний би ингээд сууж байна. Тэгэхээр энэ дээр болоод маш чөлөөтэй яг өөрийнхөө л үзэл бодлыг ярилцъя гэж бодож байна. Тий. Болох уу тий? Тий. За тэгээд э, хамгийн эхний асуултыг ер нь ингэж асууя гэж бодоод байна л да. Зохицол би бинтэйгээ зохицож амьдрна гэдэг энэ ойлголтыг та нар маань өөрсдийнхөө бодлоор нэг хэлээч. Ер нь эрэг хүнтэй, эмгтэй хүнтэй зохицож амьдрна гэдэг чинь яахыг хэлэх юм болоо миний бодлоор бол цогцож амьдрах гэдэг бол яг уусаж амьдрахыг хэлдэг болов гэж бодож байна. За. Аа яагаад гэвэл одоо юу гэдэг чинь зохицолтолгоогоо ярих юм бол хүн болго өөр өөртэй өөр орчин төсцсөн, өөр хүмүүжил төсцсөн, өөр нөхцөл байдал төсцсөн болохоор ер нь болол хэцүү. Тэгэхээр өөрийгөө яг байгаа орчиндөө уусгаж амьдрах нь л зохицол болоо гэж боддог. Тэр хүндээ биш яг хамт амьдарч байгаа орчиндөө уус нөхцөл байдал орчин биш тэр одоо тухайн хүний аа шарын шин бид нар бол ер нь бол яг ингээд хилтгүүч гэсэн ер нь бол дандаа дутагдaltaй давуу талтай бүх хайртай бүгднтэй цогтой харилцдаг ер нь хүнийг би миний энэ бол зөвхөн магадгүй миний үзэл бодол гэж магадгүй би бол нөө дутагдaltaй нь хамт хайрлаж Э, амьдэрдэг. Тэгээ хүн бол өөрөө доллар биш 100% хүн таалагдана гэдэг нь амар хэцүү. А 100% тэр хүнийг бас өөрийнхөө иргэшээлт одоо өөрчлөн гэдэг бас их утгагүй асуудал. Өөртөө зориулж өөртөө зориулж одоо юу гэдэг чинь даваа далаа өнөөдөр чи ийм хувц өмсөл надад таалагч чинь гэдэг тийм бол байж болохгүй гэж би боддог. Тийм болохоор би бол одоо нөхрийг бол одоо бүх одоо давуу тал дутагдaltaй нь хайрладаг гэж л өөрийгөө боддог. Тэгэхээр тэр болгонтой нь зогцно гэдэг нь зүгээр уусгаж амьдрахыг л хэлдэг болоо гэж би бол дотроо боддог. Тэгэхээр одоо яг эцсийн байдлаар томьёолоод ойлгоход бол тэр хүндээ зориулж одоо өөрийгөө уусгаж шингээж өөрчилж амьдрах нь бол одоо гэр бүл хоёр таны хувьд бол зөгцөж амьдарч байна гэж. Тийм, ер нь бол. За, миний хувьд бол энэ одоо зөгцөл гэр бүлийн зөгцөл гэдэг нь шүү дээ. Энд чинь болохоор ингээд а яг түрүүн сэлэнгээгээ илдэг шиг хоёр талд хоёр өөр орчин төсцсөн. Хоёр өөр хүмүүжлэлтэй. Гэхдээ энэ хоёр нэгдмэл болж цогцно гэдэг юм шүү дээ. Тэгэхээр надад болохоор энэ бол аль альныгаа ер нь бол а сонгосон юмдаа л хүлэн зөвшөөрөх ёстой цогцол гэж би ойлгож байна. Зөвшөөрлтэй. Энэ бол бүх одоо төвшөө далаа биш байхгүй юу? Тэ? Би далаа шиг болох шаардлагагүй байхгүй юу? Тэгэхээр яг энэ бол за миний үзэл бодол энэ чи тэр шиг бай энэ шиг бай тэрний нөхөр ийм байсан чи яагаад ийм байж болдгүй энэс ийм зөрчилдөн үүсдэг болов гэж бодогддог ер нь бол угаасаач нийтлэг тийм алдаанууд байдаг шүү дээ тийм гэр бүлийн а тэр болохоор зохицол гэдэг нь бол надад бол тус тусын орон зайг бий болгох нь тэрэн рүү давх хэсгүй тэр хүний хүсэл мөрөөдөл тэр хүний одоо хүсэл тэмүүлэл одоо бүр амар гоё тийм өөрийгөө бодож байгаа хад чи одоо их хүний ихнэр болчоод чи ээж болчоод гэж давхсгүй байхгүй. Энд юу хүсэж мөрөөж нь бас тэрийг нь ойлгож хүлээн зөвшөөрөх ёстой болоо. Тэгж өөрийгөө заавалжгүй тэр хүн гэр бүлийн эрэгтэй ч эмэгтэй ч миний өмч биш ээ гэдгийг л ойлгох ёстой болоо гэж бодогдоод байна. Ер нь бол товчхон да. Тий. За одоо эмэгтэй хоёр өнцөг бол ингээд сонслоо. <laughs> Даваатлалын хувьд ер нь ирчүүд зөгцөж амьдрна гэж яг юу хэлэх вэ? Яа нөө сүүлийн 3 жил нөө эхнэр өтөөр бас нөө би би нэг өөрөө э, өөртөө айгуу сайн хөгжүүлсэн баггүй. Нэг нь ном орчуулаад нөгөөх нь тийм янз бүрийн коучингийн сургалт мургалт хийдэг болоод яг анзаархнаа бол э, ер нь гэр бүлүүд бас нэг жоохон тийм ингээд мэдлэгээ тэлж ингэж нөгөө энэ нөгөө нэг битэрийг нөгөө хоорондоо зохицоход дээрэс нь одоо юу гэдгийг э, байгаагаар нь хөлийн зөвшөөрөхөс илүүтэй дахиад нөгөө одоо би тэр хүний тэр хүн намайг ойлгож байгаа байхгүй юу? За энэ хүн юм зорж байгаа. За эргээд одоо манай ихнэр хүнд зорж юм те юу юу хүсээд байгаа яа юу сураад байгаа. Бас тэрийг нь би хүлээн зөвшөөрч дэмжиж ингэж нэгдүгээр тий хүлээн зөвшөөрөл байх нь байна те. Хоёрдугаар тэгвэл ойлгох нь байх. Ойлгох нь байна. Тэгээд гуравдугаар нэг жоохон суралцмаар байна. Одоо зөв миний харж байгаа өнцөг шүү. Тийм жоохон бас бодхол бодлоо. Тий, одоо жишээ нь хүний зам төлөв гэж юу юм, хүн яаж шийдвэр гаргадгийг, тий, сэтгэл хөдлөл нь яадгийг гэдгийг нөгөө нэг бит хоёр ч өөр өөрсдийнхөө өнцгөөс ингээд одоо жишээ нь би тарих судлалын өнцгөөс судлаад манай хүн болохоор сексийн суурьтай юмнаас судлаад эхлэнгууд бит хоёрын зохицол бол нөгөө 10 жил амьдралынхаа туршид эхний 7 жил нь аягүй зөрчилдөж амьдэрчихсэн байхгүй юу. Тий. Тэгээ хараа яндаа бит хоёр чинь тэрийгэ сураад мэдээд би биентэйгээ аягүй сайхан ярилцаад ирэхээр өсөн өсөөгөө ойлголцож эхэлж байгаа байхгүй юу. Аа тийм биш хүүхдүүдтэйгээ ингэж харьцах юм байна. Ингэж хүмүүжүүлэх юм байна. Эмэгтэй хүний тарих ч өөр юм байна. Эрэгтэй хүний тарих ч бас өөр сэтгэдэг юм байна Тэнгууд чинь бит хоёрын хувьд бол сүүлийн 3 жилний хайхтар асуудал зөрчилтэй даймжирхаасаа илүүтэй тэрийгэ зүгээр ингээ нээлттэй сайхан ярилцаад тэгээ би биенийхээ өмнө яг нээлттэй ярилцаа. За наата чи ингэх юм байна. Тэр номон дээр тэр чийлээч гэдэг юм уу те. Жохон шинжлэх ухаанч те. Нөгөө нэг хүний хэлсэн үгээр ч юм уу эсвэл өөрсдийнхөө бодсон тэр нөгөө дэврэгсэн бодолд ингээд захирагдахгүйгээр ингээд аль болох тийм объективд хандаж те. Мөндлөнгийнүүдээр харж аа энийгээ хоёлаа ингэж л цаашаа авч явсан зүүн биш шүү гэдэг. Нэг тийм бас өнцөг бас хэрэгтэй юм шиг надад санагдсан. Одоо нэмээд нэг надад нэг embedded case ярихад ярихад одоо жишээ нь эмэгтэй хүмүүс ерөнхийдөө гэр бүлд удаан ингээ байхаар өөрийгөө нэг золиослж байгаа юм үр хөвгттэй болоод яг ижил төвшөнд хамттай гэр бүл одоо яг ижил төвшний хоёр талаас ингээд мэдлэг чадвараараа ч юм уу те их сургуулийн найзууч жиж болно ингэж яагаад гэр бүл болоод байхад нөгөөх нь олон жил 3 4 жил 5 жил ч юм уу үр хөвгтөд хараад 2 3 хүүхэд дараалаад гаргачаад а нөгөөх нь болохоор ажил хамт олон нийгэм шийд ингээ яхаар энэ хоёрын ингэж эхэлт юм байна л да. Ялгаа гарч ирээ. Тэгэхээр энэ хоёрын зохицолтоо алдагдчих эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө энэ болохоор зөвхөн нөгөө квадратын хэмжээнд сэтгэхэд үр хүүхдүүдийн хаа юундаа ягаад нөгөө энэ дэвэнгууд нь нөгөөх нь болохоор хамт олон олон хүнтэй харилцаад олон мэдээлэл солилцоод ирэхээр энэ хоёрын зохицолтоо ингээд зөрчилдөж эхэлж Тэгэхээр энэ чинээс айгүй их нөгөө анх чи юм байсан одоо юу болцсон ингээл нэг юм баахан хэрэг үл ойлголцол байдаг штеп. Яг тэр ахгүй. Надад болохоор зохицолтон гэж адилхан яг түрүүний далайг ярьдаг шиг хэрвээ яах юм бол үнэхээр яг энэ хүн ч гэсэн айгүй ойлгоход хэцүү байхгүй юу? Айгүй стресстэй. Үр хөөхөд одоо яг ар гэрээ ажил мажил гээл те. Нэргүй маш их ажил нуулдаг те. Тэгэхээр энийг тэр хүн болохоор нийгмийнхэн харилцсан хүмүүстэйгээ харьцуулаад ч гэдэг юм уу те тархины хэмжээгээр ч гэдэг юм ингэж явах гэдэг өөр өөр орчныг яхаар гэдэг нэг юм зөрчилдөг гэдэг нь тэрийг л ойлголцох хэрэгтэй болов гэж надад бодогдоод идэв штэ. Тэгэхээр өнөөдөр бид дөрв болоод нөгөө гэр бүлийн хүрээнд ярьж байгаа учраас те одоо ингэж асуух гээд байна л да. Эмэгтэйчүүд, эхнэр хүн, гэргийн хүн те нөхөртөө төөгөө зөгцөж амьдрахын тулд юу хийх ёстой юм бэ? Хамгийн түрүүний ахлах юм. А эргээгээд та бүхний өнцгөөс ажиглаж харсан юм нь эргээгээд тэр их хүн нөхөр тантай зохицохын тулд юу хийх ёстой юм болоо. Энэ хоёр дээр нэг нэг хариулт өгөөч. Зүгээр өөрсдийнхөө л бодлыг тийм. За миний бодлоор бол ерөөсөө л хос хоёрын хувьд бол харилцахгүй бол харилцаа байхгүй. Тэгэхээр би бол яг миний яг өөртөө бодо барьдаг зарчимч үү гэмүү бодлого бол аюу сан сонсогч байхыг хэлдэг. Яг юу нь манай таалагдахгүй юм те. Яагаад энд дурггүй вэ? Яг надад юу нь таалагдахгүй юм те. Тэрийгээ сайн ярилцаад нэгнийгээ сайн сонсдог л ах хэвээр. А бусдаар бол одоо юу гэдэг чинь тэгэл нэм хэлэхэд төр би одоо их мөнгө олох гээд байна. Би энэ амьдралыг авч явах гээд нуруунд дээр өрөх гээд байна гэдэг. А гэтэл эхнэрийнх нь хүсэл нэг жижигхэн хүсэл байж байгаа яг үндэ те. Зүгээр тэрийг сонсдоггүй. А гэтэл нөхрийнхөө одоо яс яаж завчааг сонсохгүй чи намайг тоохгүй чи хүүхдүүд өөр хүүхдээ ингээд байнгээл ингээд хоёр талд нэгэндээ ингээд байдаг. Тэгэхээр нэгнийхээ үгийг амар сайн сонсох хэрэгтэй болоо гэж бол би боддог. Тэгэхээр ер нь ажилтаач тэр амьдралтаач тэр ер нь миний хувьд бол амар сайн сонсогч байх гэж аюу хэрэгэлцдэг. За ер нь үр хүүхдүүдтэй ч гэсэн бид нар нөгөө нэг одоо багаас л одоо хүүхдүүд битгий том үний ярианд оролцоод гэдэг шиг тэгээд өсөхийг бол би хүсдэггүй. Айл бол ярилцаж, айл бол ингээд ойлгуулж өсөхийг ер нь боддог. Тэгэхээр хүүхдүүдтэй ярилцаж сонсох хэрэгтэй Тэгээд юу нөхөртөө ч гэсэн би аюул ярилцдаг. Ажил дээр болсон юм ярилцсан мэдээж одоо нөгөө бүр компанийн ажилд оролцсон хайшаа юм тий. Гэхдээ өөрийнх нь өнөөдхөн сэтгэл зүй ямар байна тий. Ер нь л тэр талаар бүх талаар нь ярилцсан сонсхийг хэрмэлцдэг ер нь. Аа миний хувьд болохоор одоо сингл амьдрал ямар байдаг вүлээ тий. Ингээл найз нөхдөд байгаа л хаашгаа зөв бүх өөртөө сурч мэдэх чөлөөт цаг хугацааг өөртөө зориулдаг. Аа гэр бүлгээд бодол санаа 3 4 хуваах шаардлагатай болоод нэг хүнд дахиад хугаслаж яхаар энэ хүссэн хүлээг хүсээгүй хүсэл мөрөөдлөө хугаслах хэрэгтэй болно. Татаж хоошоо татах хэрэгтэй болно шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ гэр бүл төлөвлөгөөнд төлөвлөсөн юм уу? Гинтийн гэр бүл үүсэлт юм уу? Энийг айгүй сайн бэлэн байх, сэтгэл санааны бэлэн байдал айгүй залуучуудад айгүй хэрэгтэй гэж надад бодогдоод байна. Яг тэгвэл одоо энд би үнэхээр нэг мэдсэн чинь ингээ битээр ингээ хүүхдтэй болоод ингээ суудсан. За хэрвээ яг үнэхээр яг энэ яг бүр гинти юм байх юм бол энэ бүх юмнууд төлөө одоо би яг ийм ийм амьдрал хүсээгүй гэдэг тийм юм балхам байхсгүй байхгүй юу? А тийм болохоор энэ бүх юм урагшаа шулуутсан бол энэ бүх гэр бүл гэдэг чинь одоо би одоо гэр бүлт болохоор өөр ирэхгүй нэг юм өмнөх юм эргүүлээ сингл найз нарыг харахаар гой санагдаад идэг ч юм уу тий. Эргээд нэг гой тийм чөлөөтэй баймар ч юм уу энэ юм байдаг байхгүй гэр бүлд аль алинд нь. Яг тэрэнд бэлэн байх гэр бүлийн сэтгэл санаа айгүй чухал надад санагддаг. Эхний ээлжинд та өөрийгөө тэгж одоо зөгт тэр хүнд зориул зохицохын тулд эдрийг бэлэн болгох гэдэг шүү дээ. Сэтгэл санаа нь байхгүй. Айгүй чухал. Сэтгэл зүйн хувьд тийм. Сэтгэл зүйн хувьд тийм. А тэр хүн тантай зохиц амьдрахын тулд одоо таны нөхөр тий одоо гэрийн ирэх хүн яг юуг хийвэл яг танд одоо ямар үйлдэлүүд хийвэл танд одоо зохицоход айгүй хялбар юм шиг одоо таны өнцгөөс л би өөрийгөө харах гэдэг л та. Аа ирчүүд ирчүүд ба штэ. Энийг гэм гэр бүл гэж айгүй хүндрүүлж авмааргүй надад санагдаад тий. Аа за амар ингээл бүр ингээл ихнэр үнгээл юм дарамтнд байгаад байгаа юм шиг эсвэл айгүй олон муу кейсүүд сонсцсон. Тийм байх үедээ гэдэг айц гүцтэй ч юм уу те. Тийм юм яг юусаа ягаад энэ зөвхөн чиний гэр бүл, чиний аз жаргал, чи өөр аз жаргалаа бүтээх үү, нураах үү гэдэг чинь чамаас шалтгаалгүй байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө чи өөрийнхөө одоо тусгаар тогтнолоо бий болгоод гэр бүлдээ чи ямар амьдрмаар байна яах вэ? Чиний одоо гэхдээ бүх юмыг өөртөө бас өөрөх ёсгүй Энийг болохоор хамтын шийдвэр үр хөвгөттэйгээ ч байна. А бас үр хөвгөттэйхэн боловсролч нөлөөлөх ёсгүй, үзэл бодолд нь ч нөлөөлөх ёсгүй. Гэр бүл их нарийн чи тедэн цагт ирэх ёстой тийм юм юусээ тийм их нарийнхаа үзэл бодолтой ч гэсэн шууд нөлөөлж болохгүй гэж надад санагдаад байна. Тэгэхээр нөгөө нэг аль альныхаа юунда бүгд төр баг болж ажиллана шүү. Хамтлагаараа яа. Энд чи гэр бүл чи хамтлаг байхгүй, баг байхгүй тий. Тэрийг айгүйх бөөндөө ингэж тэн одоо нууц бидний янанди юм, бидний хундаам, бидний юу гэдэг шиг те энэ байх суу гэж бодогдоод бүх юмыг өөртөө бас үргэлж шаардлага байхгүй. За. Төршөөгүй үед юу гэж бодож <laughs> байна? А бидний хувьд болохоор яг хуу зөгцөх хамгийн анхны одоо би зүгээр ажиглал харсан л да. Яг юунд бит хоёр яг ижилхэн дуртай юм байна гэдгээ эхлээд олох ёстой юм шиг надад санагдсан. Тий. Хоёулаа адилхан одоо ном унших сонирхолтой болов яг тэнцэнээсээ зогцохын тулд хамгийн түрүү үйлдэлүүдийг хийх ёстой юм шиг надад харагдсан байна тийм хамтдаа ном уншдаг ч юм уу ижил сонирхтой эсвэл хамтдаа зураг авах ч юм уу тий тэр хүн тэр хүн надтай адилхан сонирхол нь юу вэ гэдгийг нь хайж байгаа. Тэгээд тэнцэнээс зөгцхийн тулд одоо үйлдэлүүдээ хийж эхэлж байгаа. Тэгхийн бодвол аль алинд маш хурдан зөгцөж ойлголцож тэнчэнээс нөгөө нэг сүрүү таны хилээд идэг нөгөө нэг ярих тэр шанс нь илүү гарах гад байна л та тий. Маа бас нөгөө Наранбааттай ингээ ярилцаа сууж байхад бас ингээ нөгөө хосуу төлхөө ингээл ярилцах хэрэгтэй ярилцах хэрэгтэй халичи суугаад яр гэл ингээд зүтгээд идэг энэ бас нөгөө талаар бас айгүй алдаа байдаг та ярилцахад бэлэн байна гэдэг чинь нөгөө хүн бэлэн байна гэсэн үг биш ээ ярилцах тэр зөв цагийг олоо эн чинь л өөрөө айгүй зөв гэдэг тэгэхээр тэр зөв цаг нь өөрөө дуртай хоббиг юм ч юм уу тэрүүгээр нь дамжуулж яриа эхлэх юм бол энэ өөрөө ярилцахыг зөв цаг эхэлж байгаа болов уу Нэрэ заримдаа ингэж шууд мууц үуч юу ярилцах вэ та. Нөө гэл тийж багт. Тэгэхээр бас яг зөв цагийг нь олж ярилцсан бас чухал юм юм л да тий. Тий. За далаагийн хувьд та гүү гүү <laughs> биш биш биш Нөгөө нэг ер нь зогцохын тулд өөрөө ер нь ямар алхам хийсэн. Тэгээ дээрэс нь бүсгүйчүүд ер нь юу хийгээсэй гэж бодож байна. Гуай хоо их тийм эрэгтэй хүн эмэгтэй хүний зүгээр миний анзаарч уншиж судалснаар бол нөгөө аа эрэгтэй хүн бол нэг одоо гал шиг гэх юм уу та. Ингээд дүрлж идэг. Банк тестостерон одоо тийм эрд даавар нь ингээд банк буцалж идэг. Аа эмэгтэй хүн болохоор айгүй тийм тогтун ус шиг гэж яддаг байхгүй. Тэгээд тэгжээс нөгөө энэ хоёр чинь ингээ арга бэлэг буюу ингээд тийм шаа хат эсрэг тесрэг тийм байдгаал хоёр юм чинь ингээ нэгдэж нэг савнд орж иж ингээд нэг бүтэн юм болдог. Тэгвэл эн чинь а гал хичнээн галч гэсэндээ усаа бас буслаж явах хэрэгтэй байхгүй. Халааж явах хэрэгтэй. Халуун дулаан тэр нэг надтай юм яриач гэдэг тэр нэг өнцгөн надад айгүйх тусдаг байхгүй юу. Би ингээл жоохон ингээл стресстэй юм уу бухимдалтай байгаа л дууга хураагаал ээжэвэл те чи зүгээр л ингээл гоё ингээл те яасан юу болсон гэх нэг асуучаач те ингээл эхлэх юм бол эн чинь эмгтэн хүн чинь ингээ зөөлрөө те аа намайг ойлгох гэж байгаа юм байна, сонсох гээд байгаа юм байна гэдэг энэ мэдрэмжээр ингээ хуваалцч эхэлдэг. Тэгэхээр зарим нэг тийм зохицол гэдэг нь шууд хэлэхэд бол ерөн зүгээр ингээд хүн өөрийгөө яг цаасан хүн байлаа гэж бодоход яг талын ураад нөгөө эмэгтэй нэг талаа ураад ингээд нийлээд ингээд нэг сэтгэл зүйн хувьд шүү дотроо яг ийм л юм болж байгаа байхгүй. Тэг юугаа яаж урах вэ гэдгийгэ хоорондоо маш сайн ярилцаж зорилгоо тий төлөвлөгөөгөө ирээдүйд юу хүсэж байгаа би ер нь яавал одоо их зориг тэмүүлтэй хайтай амьдрах гээд байгаа тий тэрэнд маань манай ихнэр жишээ нь бас өөр айгүй кайфтай хандах жишээтэй тий оо ямар гоё юм зордгийн би бас наатхан чи за нөгөөдх нь би бас сонсгоно ш за чи яг юу болмоор байна би нэг юм эмгтээчүүдэд л тус болдог тийм ингээл айгуу гоё ажил юм байна. Өө тэгвэл тэрий чинь хоёулаа ингээл хамт хий. Би өөрийнхөө мэддэг чаддаг бүх юм ингээл хамтаа хуваалцъя. Ингиж нөгөө нэг ингээ нээлттэй ерөөсөө ярилцах л хамгийн гол чухал. Суур нь байгаа тул. Одоо тэгээ ярилцахаар ярилцахгүй бол тэгэл ярилцах ёстой гэдэг ангүүтээ. Хин хиннийхээ ядаж нэг эхнэр нь нөхөр нь ярилцахыг хүсэхгүй байх чи ярилцъя хөөе Ой би чамтай ярилцахыг хоёлаа ярилцчих ойлголцох хэрэгтэй байна гэдэг хахад айгүй хэцүү байхгүй. Тэр хүнийхэн бэлэн болсон цаг яг харахад мэдэрч явах хэрэгтэй. Мэдэрч явах хэрэгтэй. Хидэд ярих уу? Хидэд яавал айгүй зөв яриа болохгүй, зөв ойлголцолд хүрэхгүй. Тэр яг зөв зохицол, эн чинь л зохицол. Тэр хүнийгаа мэдэрчих мэдрэмж байх хэрэгтэй байхгүй. Тэнгүүтээ би зохицол. Манай хүн уурлахаараа ингэдэг. Тэ. Ингээр ад жаргалтай болдог а ингээд магтаад өгөхөр наач урамшаад илүү наатах юм хийн гэдэг ч юм уу те. Яг энэ трийг бол зохицол гэж би ойлгоод байгаа байхгүй. Тэгээд одоо жишээ нь нөгөө ер нь эмэгтэй хүний хувьд ч бай, эрэгтэй хүний хувьд ч бай хөөхөн тийм нэг юм залтай байх хэрэгтэй зөв гэр бүлд. Сэргэлэн. Сэргэлэн. Аа гомдоо бол яаж уурыг нь гаргадаг тийм зүгээр юм аргадаг биш. Хөөхөн тийм одоо ямар байдлаар арга Эмэгтэй айгүй амархан юмд уурна гардаг үсттэй тийм ээ. Жижиг жижиг ерөөсөн жижиг харитэ. Тийм яг чин сэтгэлийн нэг юм тийм хөөхөн хөрдөн байх юм уу яах юм те. Тийм нэг юм дээр нь эмэгтэйчүүдийн хувьд болохоор бас ер нь бол зохицол гэж юу яриад одоо хань ижлийнхаа дандаа сайн сайхныг юм нь одоо эргүүлээд дамгаалж бодоод муу мухай юм давуулаад бодхорл төр зохицол алдагддаг юм байна л да. Аа. Тэгээд дээр нь одоо үл ойлголцол одоо нэг юм ам зөрөх юм дээр чи дандаа ийм бидтэй гэдэг дандаа гэдэг үгийг авч хай гинэ. Тэгэхээр би угаасаа ийм юм байна гэдэг бол яг одоо нөхцөлд надад таалагдахгүй байна. Яг энэ байдал надад одоо яг энэ дэр дандаа чи далаа ийм биш байхгүй юу? Төвшөө ийм биш байхгүй гэдгийг ойлгохгүй бол эр хүн тэрийг ингэж юм цохилт болгож аваад байдгийн байна л да. Чи угаасаа ийм бидтэй. Гэхдээ нөгөө өмнө нь гоё сайхан харилцаа гаргаж исэн бүгд нурах гэдэг шүү дээ. Өө би угаасаа ийм юм байна гэдэг юм. А тэрийг нь болохоор одоо цагт дандаа ярьж байгаарэ. Тэгхийн бол а ер нь бол яг тухайн үедээ асуудлыг шийдэгдээд ингэх юм бол бас дөхөн болно гэдэг байхгүй юу. Дээр нь одоо нөгөө юм хэрвээ яг ам урайгаад ч юм уу эсвэл үл ойлголцоод нэг юм цогцол алдагдаад удаан хугацаа болно шүү дээ. Аль нэг нь заавалчгүй энийг алхмыг аль аль нь сэргээ химиг ботож явах хэрэгтэй. Тэр нь анханасаа цаг хугацааг ухраах гэдэг шүү дээ. Чи битэр анх яаж танилцлаа гэд анхны юмнуусаа эхлэх хэрэгтэй гэж байгаа шүү. Яг тэр нэг энэ бит хоёр анх ингээд чиний анх тэр зан тэгж надад таалагддаг байсан. Би чамд энд хайртай болсон гэд ингээр эргээд хайртай нөхөртөө хэдэн ч удаа дахиад хайртай болох маа. Зөндөө байдаг. Бүсгүүчүүдийн хувьд шүү дээ. За энэчнээс бол сонсож байгаа ирчүүд ах юм бол маш их эсрэг күүснийхээ эмгтэгээ хана одоо олж авах тэр хүнийг өөрөө өөртөөгөө зохицуулах эргээгээ тэр хүн рүү зохицох энэ бол ID-нуудыг бол бичиж авч тэмдэглэж байгаа хаа гэж бодож байна. <laughs> Тэгээд э, яагаад бид нар энэ сэдвийг ингэж одоо бүр ингэж пойнтлж айгүй чухалчилж яриад байна вэ гэхээр яг үндэ гэр бүл салалт гэдэг бол нэг удаагийн дүрс хийсийг хэрүүлээс ч гэдэг юм уу салтгүй юм байна. А олон удаагийн юм гээд гомдолч гэдэг юм уу олон удаагийн энэ нэг юмнууд хураагдж байсаар агаад нэг юм дээр том юм дээр тесэрдэг ч юм уу эсвэл жижигхэн юмнаас болдог ч юм уу тэр одоо холдыг гэдэг шийдвэр тухайн мөчд гардаг юм байна. А тэр олон удаагийн хураах одоо одоо сэтгэлд тээгдэх тэр зүйлс бол нөгөө зөгцөөгүйгээс болж бас маш их юм тээгдэж хоцордог юм байна. Тэгэхээр энэ өөрөө яа харахгүй ярих, яа харахгүй салах шалтгаан болоод байгаа учраас одоо энийг бид нар бас нэг нэг тал руугаа зөв ойлголтод хүрэх нь зөв юм байна гэх энэ сэдвийг сонгож авсан байгаа шүү. Энэгээр ярьснараа бас бид нар айгүй олон гэр бүлийн асуудлыг гоё эргээр шийдчихэж магадгүй шүү дээ. Энэ бол бодол санаанд айгүй нөлөөлөхөр сэдв байхгүй юу? Яагаад гэвэл хүн болгон өөрсдийгөө зүвтгэдэг байхгүй юу? Энэ миний зөв, тэрний буруу, тэ? Энэ өөрөө буулт хийсэнгүү аль аль нь буулт хийхэ хүлээгдэг, тэ? Биснэрээ хугацаа алдсан байдаг. Тийм болохоор төрүүлээд хий. Тэгснээр ерөөсөө алдахгүй шүү дээ. Зогцох гэж ерөөсөө хичээхгүй байхгүй юу? Үйлдэл гарахгүй. Одоо жишээ нь ирэх хүн бол аа гэрээ ийдсэн те одоо юу ч лээ янз бүрийн хэмэрл ундаа юм яриад ингээл гэрээ ажилд оролцохгүй өдр те. Тийм биш. Би одоо жишээ нь эхнэр маань шууд хэл шүүмжилж ивэл тэр шүүмжлийн тэр дор нь хүлээж аваад Тэгээ одоо сүүлийн 5 жил яасан гэхээр зүгээр сайхан гэрээ сайхан цэвэрлдэг хоол моол. Тэ айгүй тийм ажилд нь тусалдаг нэмэр болдог. Яагаад бол тийч чи 3-3 хөвгт өсөх гээд өсөх гэж явахдаа хамт л хийж байгаа л та. Тэгээ тэр ачааллыг би тэр хүний ингээд байр сурнаас өнцгөөс ингээд хараад оо энэ хүн ийм хийж байгаа юм чинь цаана нэг тийм ажил хийх дутуу байгаа. Тэрийг нэг хүнээр хэлүүлдэггүй очил хийцэлтэй. Тийм биз дээ. Тэгэл тэр ажлыг э, би нуглаад өглөө манай хүн тийч хувцас уугаад дууслаа. Тэг зөндөө тийм цаг гарч шít би биэндээ зориулах. Тэг жоохон мэдрэмжлэхгүй та ингэ нэг жоохон ингэ. Бас надад бас ингэ санагддаг шүү дээ манай аавлах намдаа нэг шилдэг. Уурс үедээ арай жоохон баг ярий да гэж бодож байл гэж хэлдэг байхгүй юу. Яг л хүн уурлахаараа дийлхэнд бол юу ч хамаагүй амар мохоо мохоо хүн хилдэлтэй. Ялангуяа нөхөртэй их нэртэй. Тэгэхээр эргээд эвлэрэх зай дандаа үлдээж байгаа гэж хэлдэг байхгүй юу? Ер нь бол би ч гэсэн бас оюутнуудтай зөвлөлтийн гэр бүл болсон оюутнуудаа тэгээ уучлахгүйсэн сэнтер үг ерөөсөө мартагдахгүй байх тохиолдол зөндөө байх. Зөндөө шүү дээ. Тэгэхээр эвлэрэх зай үлдээх хэмжээнд л байх хэрэгтэй дандаа ярьдаг. Тийм болохоор уурлагтай нэг баг ярьцгаа дээрэс нь түрүүн одоо одногийн хэлжсэн тэр хүлээн зөвшөөрөх гэдэг асуудал одоо чи нэг гинтл нэг арабын шаах аваа суудсан юм шиг гинтл янзрын юм ихээл те гинтл амьдрал нь таалагдах байгаад л нэг тийм бас байж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо хүлэн зөвшөөрнө гэдэг зүйл ч юм бас чухал юм шиг надад санагддаг. Гинтэл мис аваа суудсан юм шиг тархан бүдүүнэр нь дуудаад. Тэгээд тэгвэл бас муухай өстэй дээ. Тийм болохоор чи анх ямар хүнийг аваа хайрлсан те. Тэгээг тэр хамтдаа өсөж хөгжиж байгаа гэдэг бас сайн ухаарах систем шиг надад санагддаг. Яг л зарим ихнэрүүд тэрний ихнэр тийм өмсч, тэрний ихнэр ингэж явчих, тэрний ихнэр тийшээ зугаалчих гэд. А гэтэл тэрний ихнэрийн амьдралаар биш өөрийнхөө амьдралаар амьдарч байгаа гэдгийг нэлэнгуй амар сайн бодох хэрэгтэй биш надад санагддаг. Тэгээд гэр бүл болгонд өөрөнгө гэсэн онцлог байдаг. Би бол заавал ихнэр нь хоолой гэдэг эсвэл заавал нөхөр нь туслах хэрэгтэй гэж бодохгүй. Гэхдээ нөхөр нь нэг ч юм хийхгүй мөртлөө гэр бүлээ сайхан аваа явж бож болно шүү дээ. Гэтэ сэтгэл нь хамтаах хэрэгтэй гэрүүлтэй цагаа зарцуулдаг байх хэвээр. А гэхдээ гэрүүлийн ажил хийхгүй гэж болно. Би бол бод хийж боддог. А эхнэр нь ажлаа хийгээд нөхөр нь хүүхдүүдэд хардаг ч одоо гэрүүлүүд энэ Монголд байдаг. Гэхдээ энэ гэрүүл болгоо өөрийн гэсэн онцлогтой болохоор хүн болгоны гэрүүлтэй өөрхийг л харьцуулахгүй байх хэвээр юм шиг надад санагддаг. Одоо энэ чинээс бас нэг гоё ойлголт гарч ирж байна шүү дээ. Хосууд гэр бүлүүд бие биентэйгээ зохицож амьдрахаас гадна хамтдаа амьдарж байгаа орчиндоо яаж зохицож амьдрах вэ? Эн чинь өөрөө бас тийм хамтдаа тэр орчиндоо зохицож тэр хүний тэр хосын одоо зохицож амьдарж байгаа хэлбэр лүү хамтдаа орохоор тэгэл дахиад нөгөө нэг сэтгэл суух юм үүсээд байгаа байхгүй юу? Гэр бүл анханасаа тийм байх ёстой гэсэн теорем дүрм байхгүй байхгүй юу? Өөрсдөө дүрмөө цохиох байхгүй юу? Одоо яг сэлэнгийн гэлдгэр яагаад за чи ажиллаа хий би ингээ. А нөгөө өөр нэг гэр бүл за би ажиллаа хий нөхөр хүүхдээ харж байгаа. Яхаараа ирэх хүн мөрхөн гэдэг юм бусад нэг юм ойлголт авах гээд байдаг. А тэрийг л болчих гээд байгаа байхгүй юу? Энэ бол тэр хүний л амьдрал. Гэр бүл бол онцлог. А дээр нөө хосуудын би бас нэг бас нэг айгуу том алдаа гаргадаг нь а зөрчил үүсэхгүй гэр бүл байхгүй байхгүй тий. Тий асуудалтай гэр бүлүүд бүгдээр байдаг тий. Асуудлаа яг нэг юм үл ойлголцол нэг юм хэрүүл ам зүрсэн байдлыг яг тухайн үедээ дуусгадаг байх хэвээр. Энэ бол дуусна уу? Энэ яриа сэдв дуусна уу? Дахиж энэ сэдвэр зөрчихгүй тий. Тэнгүүд тэр 3 жилийн өмнө чи яалаа гэж гараад ирэх юм бол тэгэл нөгөөд чинь сэдрэл хизээч хэрүүл ерөөсөө намдахгүй байхгүй юу? Улмал хураагдаад байна. Чи тедэн сарын тедэн тэгээ үздэй гэдэг юм гомдлол болжхмаар аль аль нь энэ яг тухайн үеийн асуудал зөрчигдөд асуудалд ингээд ам зөрсөн болвол за хоёлаа юунаас яг энэ асуудалд ингээд маргалдаад байна. Энийг шийдэе. За чинд гомдолтой байсан юм байна. Би энд дээр яг үгүйсэн юм байна. А за тэгвэл уучлаарай тийм байсан юм а. Би ингэж бодоод ингэсэн юм а гэд за одоо энэ яриа дуусна. Хоёлаа эвлэрхүү эвлэрье. Энэ дахиад сөхөхгүй шүү гэдэг юм яахгүй бол хамгийн ихэнх гэр бүлүүдийн бас их хураагдсан бүү мэдэг шалтгаан тэр. Надад бол тэгээ санагдчих. За одоо яг энэ сэдвүүр нэг супер асуулт байна. За тэр нь юу вэ гэхээр зогцохын тулд нөгөө одоо ханьда зогцохын тулд те өөрөө өөрөөсөө одоо өмнөх амьдралдаа те одоо хийжсэн зарим нэг зүйлсээ золиослох шаардлага гардаг те. Тэгэхээр ер нь бол та хоёр маань нөгөө өндөө зориулж те ямар нэгэн өөрийнхөө даадаж одоо хевссэн ч гэдгиймүү ер нь золиос гаргаж ийсэн үү те гарах. Тий, тэгээс тэгэхээр <laughs> тэгэхээр эмэгтэй хүн төрхөө юугээ тэр эрх хүнд гэр бүлдээ зориулж золиосдг юм болоо. А та хоёрыг харж байгаад эрх хүн бас гэр бүлдээ эмэгтэй хүн зориулж юуг золиосдг юм болоо. Тэгээ золиослож ингэж зөгцөж ингэхийн бас ач тусна. Тэрний ард гарахын давуу тал нь юу байна? Юу гэж харсан бэ? Бүгд ингэс нь асууж байдаг. Тэгэхээр юу л дээ? Гэр бүл болох өөр өөр ах энэ яг хов гэр бүл болох өөр. За миний хувьд бол а одоо нэг гэрт нэг хоёр өдөртөгч бол байгаад бол димэн штэ тий. Хоёлаа нэг гэрт ирэл бус эзэн гаргаад байвал бас хэцүү. Тийм болохоор миний хувьд бол а карьерийн хувьд бол би яг уяатан байдаг. Хүүхдээ гарах үедээ тайван эмхтэй л хүн юм чинь те биний өдөө байглас одоо олж авах хамгийн сайхан аж аргал. Тэгэхээр нөхрийгөө бол илүү карьерлаг, илүү амбицлог байгаасаа гэж би ойлгосдаг. Тэгэхээр яг тэр нөхцөлд бол би өөрийнхөө амбицийг дарддаг өөрийнхөө тэр карьерийг арай жоохон ард тавьдаг. А ард тавина гэдэг нь ямар ч карьер болно гэсэн утгатай үг ерөөсөө биш. Тэ? Тэгэл нөхөр ингэж юм би ингэх ёстой гэсэн тэрийг бол би одоо нэг талаар бол зөвлөцөлдөг гэж бас хэлж байна. Одоо жишээлбэл а манай үний хувьд бол одоо Монголд ажиллах ёстой ч үгүй юм байхад би гадагшаа сургуульд сурах хүсэл эрмэлзэл дотор минь байж идэг те. А гэхдээ би тэр хүнд одоо бид нар чинь түрүү манай одноосаа хамтлагаараа гэсэн тийм хамтдаа амьдарч байгаа шүү дээ. Тэр нэгэн биений нөгөө тал болцсон болохоор би тэр хүний хүлээн зөвшөөрөөд тэр хүний карьер э, амбиц нь одоо бидний гэр бүл одоо маш чухал үүрэгтэй болохоор тэрийг хоошин тавьдаг юм. Тэгэхээр энэ төрлийн золиосуд бол эмгтэй хүмүүс зөвхөн би биш маш олон эмгтэйчүүд гаргадаг байх гэж би боддог. Гэхдээ энийг аль нэг хохирогчийн сэтгэлийг төвлөж авах хүсэхгүй байхгүй нэг хохирогчийн сэтгэлгээ гэж нэг муухай зүйл байдаг. Тэгэл бүх юм тохироод байгаа юм шиг. Хүүхд гаргаад таргалцсан одоо одоо төшөөгийн өмнөөс төшөө таргалцсан юм шиг би хохирцсан юм шиг те нэг тэгээд байгаа юм шиг. Эсвэл ажил хийгээг 3 жил болсон бас би хохирцсан юм шиг те. Тэгэхээр би болохоор айл болвол ер нь бол миний ярьж байгаа төлөв үн бас биш те. Бас бурууч гэж магадгүй ер нь бол энэ хохирогчийн сэтгэлгээгүй байх ёстой болоо гэж бодоод байдаг. Нөхрийгөө ч гэсэн би бас тэгдэг болов уу гэж боддог. Тэгэхэд гомдол тэгдэг, хохирчин сэтгэл хэдэг ерөөсөө амжилтанд хүрдэггүй. Бас аж жаргал авчирдаг гэж би боддог. Тийм болохоор одоо хэдийгээр ингээд золиослж байгаа далтуур утгаараа золиослж байгаа ч гэсэн энийг хохирчин сэтгэлгээр биш аж жаргалтайгаар хүлээж авдаг гэх юм уу? Аа Миний хувьд болохоор ихэнх гэр бүлүүдийн ерөнхийдөө эмэгтэй талаас нь би эхлээд яриа. Эмэгтэйчүүд бол ихэнх эмэгтэйчүүд эр хүн жирэмсэн болоод төрдөгч бол усаа <laughs> яг тийм шүү дээ. Энэ бол бүр яах аргагүй бүр боддог юм. Яг тэгвэл тэр мэдрэмжийг тэр 9 сар тэг тэр 10 сар тэг энэ бүх юмыг тэгээд дээр нь тэрийг ингээд нэг юм гараас гарах гүртэл нэг юм хүмүүжүүлэх гэдэг тэр юм. Энд хугацаанд чинь сурж мэдэх хизээч ингээд нялх бийтэй эмгтэй ч юм уу нэг юм давхар давхар юм яг мэдээж одоо нөхцөлд бол интернет сошиал юм дээр ингээд айгүй их тийм танин мэдхүйн юу бол дэлгэрсэн цагт бол байж болно. А ихэнх юм нэмэгтэйчүүд бол ээж уснаас хойш өөрсдийнхөө сурж мэдэх гоо үзэсгэлэн бүх юмыг золиослдог юм шиг гэр бүлийнхэн төлөө. А эрэгтэй талыг нь би яриа л да. Эрэгтэй тал нь бол шууд санхүүгийн байдал би хэлнэ. Яагад гэвэл ганцаар өөрийгөө болгож исэн хүн нэг хүн, хоёр хүн 3 хүн гэдэг нэмэгдэхээр хүсэл мөрөөдлө хаяад зөвхөн яг санхүүрүүл чиглэсэн золиос байна. Нэрээ тийм баг шүү. Надад бол энэ бол эрт тал эрэгтэй хүний талаас бол шууд хамааралтай. Энэ бол нөгөө сэтгэл санааны хувьд одоо нөгөө солонгосчууд айгүй стресстэй жүгтнүү яадаг гин шууд нөгөө ихнэр мөнгөний машин гэж хардаг гэж байна. Энэ бол төлбөр, хоолны мөнгө, памперс тийм юм, эхнэрийн гоо сайхан майхан гэх бүх юм толгоон дээр. Яг тэгвэл эхнэр үр хүүхдээ хараад гэрте байна, гэрте би ямар ч санхүүгийн юм байхгүй. А тийм болохоор энэ бүх ийм ач халал нэмэгддэг учраас эрх хүнд айгүй том нөгөө золиос гардаг. Надад бол энэ хоёр талаас нь бол ингэж харагддаг. За тэгэд урлагийн хүмүүсийн хувьд бол аюух золиостэй идэх бах те. Яг төрж мөрөөд гэртээ суух үед яг тэр карьерийн хувьд золиос гаргадаг бах те. Тэгнэ. Тэрээс өөртөө жимбигээд форма авч сэргэл өгнүүд байна. Жимбинэ гэдэг. Яг яач. Тэ. Зя 70% Уу яг нэг золиос гэдэг үг нь э, би бол зүгээр өөрийгөө өөрчлөлт гэдэг юм уу да. Тийм их их тийм нөгөө хүн дутгаар хэрэглэх байх шүү дээ. Мэдээж хэрэг өөрийгөө өөрчлөхгүй яг хав. За одоо нөгөө хүндээ зориулж өөрийгөө өөрчлөн шүү дээ. Яг бол энэ хүн миний төлөө бас өөрийгөө өөрчилж байгаа байхгүй. Тэгжэл одоо би би нэгээ өөрчилж ингээд намааг өөр эцээ эцдэг жоохоо. Одоо ингээд Ер нь бол хоёлаа яг ингээд юунд өрхийн тулд би чиний над юунд чинь маш сайн туслах юм байна. Тэгээ өөрөөр хэлбэл цаагаараа би чамаа засах юм байна, хүмүүжүүлэх юм байна, тэ. Ингэжээч л хоёлаа яг юу яах юм байна гэх. Тэрэн дээр ойлголцож эхэлж байгаа байхгүй юу? Тий, би ч гэсэн бас чи миний төлөө ингэж байгаа бол би ч гэсэн өөрийнхөө одоо хийх дуртай байсан эсвэл тэр хүн таалагдтгүй миний тийм дутагдaltaй юм байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрийг байн бай өглөөлөд хүн тэгээ угаасаа нөө ухамсаргүйгээр ингээд нөгөө өөрийгөө ингээд нөгөө банк засчил эхэлдэг юм байна л да. Тэрс ингээд чи одоо ч өглөө олгон унтдаг амар унтдаг гэсэн юм. <laughs> Одоо над шиг эрт тусдаг хүн бас байхгүй ч болж байгаа шиг. <laughs> Тэнцвэртэй л те. Унтах үедээ унтна, тархиа маш сайн амраана хангалттай амрааж ээж би нөгөө оюуны хөдөлмөр эхлэн штэ ингээм юм юм шин дайрын судална. Тэгэхээр нэг тэрийг нь хүртэл ингээд надтай сайгүй тэм тэнцвэртэй баланстай олгож өгдөг байхгүй. За за шүн жоохон юм хийцэн байна унтдаг. Э, мэдээч хэрэг босгоор бол тэгэл би хүнээр чиглүүлдэггүй босгоол 6 мургаан цаг тусаал ингээл янз бүр юм хийгээл явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яаж ингэж нөгөө өөрийгөө өөрчилсөн бэ гэвэл тийм түүх байл зөндөл дөө. Тэг гол нь зүгээр э, тэрийгэ тэгж нэг хэрүүл уруул тэмцэлгүйгээр ингээд би биэндээ яаж хийж байгааг ойлголцсон ойлголцсон л тоо. Одоо яг далайн ялдгаас яг юм нэг юм байх бод ер нь бол гэр бүл гэдгийг аль аль талаас нь сайн өөрчлөлт гэж аваарэ гэж би хэлмээр. Энэ бол гэр бүлтэй болох бол сайн өөрчлөлт шүү Ягаад гэвэл ганц бээр нь хэрэгтэй хэрэггүй юмд мөнгө өрцөн байдаг байсан байхгүй. Тэгэхэд л өөрийн болгоодынхад хурамлал ч юм уу ямар нэгэн байдлаар хамтдаа байж байгаа аялал зугаалга үр хүүхдийн энэ бол өөрийнхоос гадна өөр бусдынхаа гэр бүлийн хайртай хүмүүсийн төлөө гаргаж байгаа бас өөр гоё эрэг өөрчлөлт байхгүй. Тэрийг бас гэр бүл гэдэг бол сайн намайг өөрчилж чадах бас өөрчлөлт гэдэг л хүлээж шүрэх гэсэн байна. Бид нар яг энэ асуултыг оруулж тэг ингэж одоо чухалчилж яриад байна вэ гэхээр эн чинь өөрөө бас нөгөө нэг зөгцөж бие бинтэйгээ уусахад бас нэг том алхам хийгээд байгаа. Одоо бид нар ингээл нөгөө зөгцөхийн тулд бие бинтэй уусаж нэгдэхийн тулд алхмуудыг яриад байна л та. Энэ одоо ингэж бие биендээ зориулж өөрчлөлтийг маш гоё одоо одногийн төрөний хэлдгээр эргээр гоёор харыг гэвэл хос хоёр гэр бүл өөрийн гэр бүлийн нэг зорилгоо ингээд тодорхойлчих юм бол тэр зорилгод хүрэхийн тулд би яах вэ? би юугаа өөрчлөх ёстой, би яах ёстой гэдэг. А дээрэс нь одоо үнэхээр тэр хүн зориулаад өөрийгөө өөрчлөхөд хэцүү байгаа бол тий тэр эмэгтэй тэр эрэгтэй тэгвэл зорилгоо нэг тодорхойлоод тэрнийх нь төлөө л өөрөө өөрийгөө өөрчилчих. Гэр бүлийнх нь том зорилгоо тодорхойлоод тэгээд тодорхой хугацаанд жоо хичээчих. Тэгэх юм бол энэ бүх одоо яриад байгаа тэр нэг хураагдах юм чинь багаснаа л гэж хэлэх гээд байна. Зөгцөөд за би бинтэйгээ зорилгоо тодорхойлоод ингээм амьдрахын одоо давуу талыг та бүхэн юу юу гэж харж байна тий уртын хугацаанд одоо зохицож амьдрахын тулд тэр хоёр эрэгтэй эмэгтэй хоёр гэр бүл юу хийх ёстой юм шиг харж байна энэ асуултанд хариуллаа тэгээд ерөөхдөө дуусгах гэж байна миний хувьд бол ерөнхийдөө хамтдаа аюу тийм одоо жишээ нь бас нэг бодит кейс юм манай найз зөвхөн нөхртөгөө 1 жилийн дараа тэгнэ, 2 жилийн дараа тэгнэ гэдэг юм зурган хэлбэрээр мөрөөдлүүдэд тавьсан. Хамтдаа ярилцж байгаад. Тэгээд тэрийг ингээд нүдэн дээр илгаад байх газар хөрөгчөн дээрээ ч юм уу ингээд ингээд фото зургаар ингээд яадаг. Нэг мэдгэд ингээд эхнээс ахуулаад бүгдээрээ биелждэг. Тэрийг эргээ харахад өөртөө хамтдаа байсан фото зургуудаа ингээд нэмэгдээд ингээд явж яадаг. А энэ болохоор нөгөө секретийн хувь л да. Өөртөө юу хүсэж чинь тэрийг л хураана. А яг энэ байдлаар хэрвээ чи яг юм бол энэ бол пүү 30 жил чамтай амьдрах юм уу гэж хүлээж авахаасаа илүү а ер нь бол хоёлаа жилдээ ингэж аялаа тэгэж аялаа хүүхдүүдээ ийм сургууль сургууль ингэж ийм төлгөөгөө мөрөөдлөө хамтдаа ярилцаад холын юм дээр нь зоо тавих зоо тавих тусам энэ бол уртын амьдралыг их гоё саадгүй болгоход нөлөөлөх болов гэж надад бодогдоод идэв. Аа энэ дээр давуу тал гарч ирж штэ тий. Гэр бүлээ бат бүх хугацаанд яхад тий. Хэрвээ яг нөгөө түрүүний биний ярьдаг шиг багаараа хамтлагаараа яг нэгдмэл байж чадах юм бол эзэнт гүрэн бий болох байхгүй юу? Ягаад гэвэл би ганцаараа зүтгэх. Миний нуруугаас 50%-ыг авах хоёр ачаалал хондоо байхгүй юу? Тэрийг л яг хэлэх гээд байгаа юм. Тэнгүүтээ үр хөвгтүүд дандаа жаахнараа байхгүй шүү дээ. Эргээ том болно бидний 100%, 50%-аас дахиад 25%-ыг авна шүү дээ. Тэгэхээр чинь эн чинь багаараа яхаар чинь нөгөө эзэнт гүрнэн чинь ингээд нэг юм омог аймагууд нь чинь жижиг хүмүүсээд алах гэдэг авна шүү дээ. Тэ тэ. За. За тэгэл ер нь бол ингэж боддоо шүү дээ. Одоо ингээд э, байгууллагад ажиллаж байхад ч гэсэндээ ер нь Э, байгууллага ажилтнууд ингээл гэр бүлтэйгээ маргалдаад ирсэн ингээл илтэд харагддаг те тэр өдрийнхэн бүтэмж буураад аашсан нэг одоо нэг эмэрлт очил тийм болохоор миний хувьд бол юу юм шиг санагддаг дэмжлэг айгүй сайн нэг нэг дэмждэг байх хэрэгтэй гутарсан үед нүргөө тусгадаг сэтгэл зүгээр дэмждэг за одоо магтдаг сайшаадаг за дээрэс нь нөгөө хүн ерөөсөө одоо ямар шалтгаангүйгээр магтаалд аюу дуртай байдаг юм. <laughs> Ерөөсөө энд ямар нэг шалтгаан байх шаардлага байхгүйгээр тэгэхээр одоо юу гэдэг чинь далай үнэхээр чи үнэхээр мундаг ажилчээ. Чи байгаа болохоор л бид нар айгүй манай одоо хөвгт бид нар айгүй ажиглалтай байна гэж хилээд гаргахад энэ хүний бүтээн жамир өөрөлдөг гэж айгүй олон уншижсэн. Тэгэхээр mm -hmm надад болохоор гэр бүлийн дэмжлэг амар чухал юм санагддаг. Ялангуяа ажлын байран дээр та нар мэдэн шүү дээ. Гэр бүлээс нь дэмждэггүй хүний ажил өрөөсөө олигтой бүтэж өгдөг шүү дээ. А гэр бүл нь за яв яв хий бүтээ гэд ингээд байгаа хүнийх амар гоё байдаг. Тэгэхээр надад бүх төрөл сэтгэл зүйч төр, financial age төр те яг одоо tangible бодтой юм дээр ч тэр ер нь амар гэр бүлийн дэмжлэг хэрэгтэй юм шиг. Тэгэхээр хос хоёрын хувьд бол нэг нэгнийхээ дэмждэг байх хэвээр, нэгнийхээ хоббиг жишээлбэл одоо однагийн нөхөр байлаа гэхэд хартаасаа илүү миний энэ гоё харж байна те. Одоо өшөө илүү юм кино тоглоорой ч гэдэм өшөө илүү мотивацлт өшөө илүү гоол зорилгыг бий болгож өгдөг те. Одоо одноо чи тэгчих юм бол яг гоё болох гээд одоо чи тэр дүрлэлнийг тоглоод үзчих ч гэдэг юм уу те. Тэгэх юм бол хүн чинь бас нэг улам гоё өөрийгөө хөгжүүлээд гоё болно. Тэгэхээр хос хоёр бол нэгнийг аягүй сайн дэмждэг байх хэрэгтэй. Гэртээ ямар нэгэн байдал. Ямар нэг байдал бүх төрлөө сэтгэл зүгээр, хоол хүнсээр, тэ хайраар одоо юу гэдэг зүгээр шамаг өглөө босоо явах чинь хувцсыг нэндүүдэд өмсгүүлээд явуулах нүртэл дэмжлэг гэж би бодож байна. Тийм болохоор миний хувьд урт хугацааны хувьд одоо цагцлтай амьдрыг үл нэг нэгэ дэмжих хэрэгтэй. Гэр бүл эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо яаж зохицуул дээрөө тэгээд ер нь ямар ямар алхмууд байдгийг болсон өөрсдийнхөө л үзэл бодол туршлагуудыг ярилаа. Тий, тэгээ энийг сонссон магадгүй биднээс илүү тий туршлагатай энэ гэр бүлийн харилцаан дээр туршлагатай усуудах юм бол яг энэ сэдвийн хүрээнд энэ зохицлын талаар та бүхэн өөрсдийнхөө бодлыг нь комент хэсэгт бас бичиж тий хуваалцаараа бидний бас орхигдуулсан юм байх юм бол та бас нэг нөгөө хуваалцаар эн чинь бидэнд биш эргээд энийг сонссон тэрийг унссан залуучуудад маш хэрэгтэй шүү гэдгийг бол хэлмээр байна. Тэгэд нэг гой үгээр дуусгамаар байна тий. Гэр бүлд болвол тодорхой хэмжээний зөрчил байх хэвээр тий. Тэр зөрчил байхгүй бол тэнд дарангуйлал байна гэсэн үг. Тий. Тэгэхээр бол энэ үгээр одоо дуусгамаар байна. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний гэсэн шүү. Тэ тэрийг аягүй сайн бодороо. Тэгээд дараагийнхаа одоо битгий нуруу подкастаар уулзцах баяртай. Баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа.